Բարև ձեզ։ Պատկերացրեք մենք ունենք մի հատ object, person, որի մեջ կան ինչ որ ինֆորմացիա մարդու մասին, հա, first name, իր առաջին անունը, ասենք Joe, իր ազգանունը, last name, որը թող լինի, չգիտեմ, Smith, ինչու՞ չէ։ Եվ ասենք թե իր տարիքը։ Ինչ որ ասես մի բան։ Հիմա եկեք ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, որը կընդունի object, որը նկարագրում է մարդուն եւ իր ինֆորմացիան ինչ որ մի ձևով կտպի էկրանի վրա, այսինքն function print info եւ ինքը կընդունի ուրեմն person obj, չէ, ինչ որ object, որ նկարագրում է մարդուն եւ իրենից ուրեմն մենք կքաղենք ուրեմն person այս կոպիանը միանգամից, ահա person obj.first name որը եկեք կպցնենք probelով, ասենք person obj.last name-ին, որը եկեք կպցնենք is, um, որը կպցնենք, ասենք person obj.age, այդ քանակի, տարիք տարեկան է years old Ինչ որ sense մի բան։ Հիմա, ինչպես տեսնում եք, այս կոդը մի քիչ շատ երկար է, ու մի քիչ մեկ-մեկ կարող է դժվար մանավանդ եթե sense կարդանք, իրեն կարող է մի քիչ դժվար լինի կարդալ։ Հետևաբար մենք կարող ենք այս կոդը մի քիչ ավելի parzացնել, նենց անել, որ ավելի հեշտ նա կարդացվի, հետևյալ ձևով, որ ստեղծենք փոփոխականներ առանձին, first name թող լինի սա, հետո const last name թող լինի class name եւ ասենք const age թող լինի pub սա փոխենք age ահա եւ ստեղ ընդհանրապես օգտագործենք այդ փոփոխականները Եվ ինչպես տեսնում եք, ուրեմն կոդը դառնում է բավականին հավատաբար շատ ավելի կոկիկ եւ պարզ, չէ՞, երբ որ մենք օգտագործում ենք փոփոխականներ եւ ոչ թե անընդհատ ասում ենք person dot ամենտեղ։ Okay, սա ավելի լավ է։ Բայց ողջվում է, որ մենք սա կարող ենք ավելի բարձրացնենք, որտեղ ինչպես նկատել եք, ստեղ անընդհատ ասում ենք person object get, person object get, person object get։ hm, Եկեք ավելի բարձր ձևով դա ստեղծենք, okay։ Հիմա այս ամենը մենք կարող ենք ստեղծենք հետևյալ ձևով։ Օգտագործում ենք object destructors։ Ինչ է object destruction։ Նայեք ստեղ։ const person object Հիմա ստեղ մենք դնում ենք անունները այն բանալիների, որ մենք ուզում ենք քաղենք, first name, last name և h, և h։ Բացի նրանից, որ սրանք բանայիներն են, այն արժեքների, որ մենք ուզում ենք քաղենք, նրանք նաև լինում են փոփոխականների անունները, որի մեջ այդ արժեքը կգրվի։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստացվում է, որ սա և սա լրիվ նույնն է։ Այսինքն հիմա եթե մենք սա աշխատացնենք, եկեք ասենք print info եւ փոխանցենք հենց այդ person object-ին։ Տեսնենք ինչ կլինի։ Ահա, խնդրեմ, Joe Smith is 33 years old։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ելի եմ ասում, այս object-ը ուրեմն իր մեջ լին ունի այս ինֆորմացիան։ Այս կոդը ինչ է անում, ինքը ուրեմն ասում է, որ այդ first name անունով արժեքը թող դուրս գա եւ մտնի փոփոխականի մեջ, որը ունի այդ նույն անունը, first name Եվ խնդրեմ first name-ը կընդունի Joe։ Նույնը արվում է last name-ի համար, այսինքն last name-ով last name անունով փոփոխականը ստեղծվում, որի արժեքը կլինի last name բանալի արժեքը, այսինքն Smith։ Age-ն էլ կընդունի 33 եւ ահա ամենը աշխատում է։ Եվ բնականաբար սա շատ ավելի հեշտ է աշխատել, քան սա, չէ՞։ Եվ ավելի կոկեյք, ավելի գեղեցիկ, ավելի པարս։ Հիմա նայեք ստեղ։ Այս փոփոխականը մեզ ինչի համար է պետք։ Եթե մենք ընդհանրապես Իրանից անում ենք սա, Այնա միանգամից սա տնենք ստեղ։ Այդքան բան, եւ սա ջնջենք։ Նույն բանն է ստացվում։ Այսինքն սա Այս person object-նա, չէ՞, կամ կարող ենք person object-ը վերցնենք հետո իրանից, ստանանք սա, կամ ամիջապես կարող ենք ստանանք եւ բրցնենք։ Նույն բանը ստացվում, չէ՞, եթե սա վերցնում է object, այդ object-ի վրա մենք աշխատացնում ենք այս operation-ը, destruction-ը, այսինքն իր մեջից քաղում ենք first name, last name եւ age-ը, իմիջիալոց այս person-ը կարող ունել լիքը ուրիշ արժեքներ, օրինակ friends friends, հա, ինչ որ զանգված, կարող ունենա ուրիշ բան, ինչ որ favorite color, սիրած գույն, ասենք red, կարմիր ասենք թե, չէ՞։ Ինքը կարող է ունենա իր մեջ լիքը ուրիշ բաներ, բայց մենք այս ֆունկցիայի մեջ ընդհանրապես քաղում ենք first name, last name եւ age, եւ այդ դրանք օգտագործում ենք։ Մնացածը մեզ մի տեսակ այս բանին չեն հետաշխում։ Այսինքն այս ամենը մենք կարող ենք ջնջենք եւ տեսեք ինչ բուջուր կոկիկ parse ֆունկցիա մենք ստացանք, չէ՞։ Հիմա պատկերացրեք age չկա։ Եկեք կոմենտ անենք։ Հիմա ինչ կստացվի։ Սենց մի հատ բան, Joe Smith is undefined years old, չէ՞։ Բարսա age-ը կլինի undefined, քանի որ ինքը արժեք չունի։ Նայեք ինչ կարող ենք անել։ Կարող ենք ասենք հավասար է կամ վերագրենք unknown իսկ կնեք un unknown, ահա, ինչ որ sense բան կարող ենք ան։ Ահա, հիմա Smith-ը unknown years old, այսինքն unknown մենք չգիտենք հայտարարեք։ Okay։ Ինչ հայեցինք այստեղ։ Նայեք, Եթե age-ը չլինի այն օբյեկտի մեջ, որից մենք փորձում ենք իրեն քաղենք, ինքը automatic ընդունի այս արժեքը։ Բայց եթե ինքը այդ արժեքը ունենա, այսինքն undefined չլինի, այս արժեքը ինքը չի ընդունի։ Նայեք ստեղ տեսակ, Joe Smith is 33 years old, 33 տարեկան է, բայց այդ 33-ը հենց հանենք object-ից, հիմա ինքը undefined է, հետևաբար ինքը կնդունի այս տեքստը, մենք կարող ենք ստեղ գրենք խաչատուր, հոյնակ, Joe Smith-ը խաչատուր տարեկան է, Ուզում եմ ասեմ, որ մենք կարող ենք ստեղ վերագրենք ցանկացած ուրեմն փոփոխական ինչ որ արժեքի, այն դեպքում, երբ որ ինքը չունենա արժեք, տրված օբյեկտից, հա? Բայց եթե տրված օբյեկտից ինքը արժեքը վերցնի, այս արժեքը չի օգտագործվի։ Այդքան բան, շատ հարմար բան է։ Երկրորդ բանը, որտեղ ուզում եմ ձեզ ցույց տամ։ Պատկերացեք, մենք ուզում ենք first name անունով բանալին արժեքը վերցնենք, այսինքն John ուզում ենք վերցնենք, բայց փոփոխականի անունը մենք ուզում ենք դարձնենք, ասենք թե x։ Դա ոնց անենք։ Նայեք ստեղ։ Ստեղ անում ենք colon x։ Եվ հիմա արդեն x-ը կընդունի first name-ի արժեքը։ Այսինքն first name-ը դա կլինի բանալի անունը, այս բանալի անունը, ում արժեքը մենք կվերցնենք, եւ այդ արժեքը մենք կվերագրենք x անունով ստեղծված փոփոխականի մեջ։ Այսինքն հիմա x-ը կընդունի Joe արժեքը։ Եթե դա չանենք, եթե մենք չասենք այս անունով ենք ուզում փոփոխականը, ինքը կստեղծի փոփոխական, որը կունենա նույն անունը, ինչպես որ բանալին։ Այսինքն, այս պարագայում, քանի որ մենք չենք ասել ինչ անունով, ինքը first name banali արժեքը կվերցնի, կստանա Joe եւ կստեղծի մի փոփոխական, ում անունը կլինի first name։ Կվերագրի John-ի մեջ եւ ահա մենք այստեղ կարողանանք օգտագործենք այդ փոփոխականը first name։ Ահա, այսպես։ Այսինքն, եթե մենք sense անենք x, չէ՞, Դա նույնն է, ինչպես որ մենք անեինք, եթե person obj-ը լիներ, person obj.first name եւ վերագրեինք իրեն մի փոփոխականին, ում անունը x էր։ Հա, մոտավորապես տենց բան է ստեղ կատարվում։ Պատկերացեցիք, չէ՞, բայց քանի որ եթե x-ը չորոշենք, չասենք, այսինքն ինքը կստեղծի փոփոխական, որը կունենա հենց իր անունը։ Շատ բարձ։ Այսինքն մենք ստեղ երկու դետալ տեսանք, հա, որ առաջինը, որ մենք կարող ենք վերա, հա, իմիջալոց, պատկերացեք ստե, եկեք age-ը ուրեմն վերագրենք ուրիշ անունով փոփոխականի, ասենք x։ Եվ ասենք, եթե անուն չունենա, եթե արժեք չունենա, թող լինի 99, հա։ Հիմա ստեղ մենք օգտագործենք x age-ի տեղը, որտեվ x-ը փոփոխականի անունն է, age-ը n բանալին է, որի արժեքը մենք փորձում ենք քաղել։ Եթե այդ արժեքը չլինի, ինքը կընդունի 0 սա։ Բայց եթե արժեքը լինի, ինքը կընդունի հենց այդ արժեքը 33-ը։ Այսինքն այս պարագայում մենք կտեսնենք 33, եթե սա կոմենտ անենք, կստանանք 99, որտեվ ստեղ ասել ենք, եթե ինքը արժեք չունի, ընդունի 99, չէ՞։ Okay, այս մի դետալը։ Հիմա բարձվում է այս տիպի գործողություն, մենք նաև կարող ենք անենք զանգվածների հետ։ Այսինքն նույնպես ոնց որ օրինակ եթե մենք այս օբյեկտից ուզում ենք քաղենք friends-ը, const օրինակ friends person, չէ՞։ Սա կքաղի մեզ այդ այս զանգվածը, հա։ Այսինքն կունենանք մենք մի հատ փոփոխական friends անունով, որը մեջ կլինի այս զանգվածը։ Մենք նաև կարող ենք անենք sense։ Այսինքն եթե friends-ը չլինի, ապա այդ ժամանակ իր արժեքը կլինի սա։ Եթե տենց էլ չանենք, իր արժեքը կլինի undefined, որտեվ մեջը չկա, ոչ մի արժեք ստեղ չենք որոշել, հետևաբար փոփոխական ունենք, ում արժեքը կլինի undefined։ Խնդրեմ։ Այսքանը կարծում եմ པարզ է, չէ՞, այստեղ բարբան չկա։ Այսինքն մենք որոշ բանալի անուններով կամ օբյեկտի attribute-ի անուններով կարող ենք ուրեմն քաղենք իր մեջից արժեքներ, եւ լցնենք փոփոխականների մեջ։ Եթե փոփոխականի կոնկրետ անուն չենք տալիս, այդ նույն բանալի անունով փոփոխականը ստեղծվում եւ իր մեջ մտնում արժեքը, Եթե կոնկրետ անուն ենք տալիս, օքեյ, այդ անունով է ստեղծվում փոփոխական եւ արժեքը մտնում է իր մեջ։ Այդքան բան։ Հիմա բացումը նման մի բան մենք նայենք կարող ենք անենք զանգվածի հետ։ Զանգվածի հետ ոնց ենք աշխատում։ Նայեք ստեղ։ Եկեք ստեղծենք մի հատ զանգված, list, ինչու՞ չէ։ Եվ իր մեջ եկեք դնենք տարբեր թվեր, ինչու չէ, 5, 9, 33, 100, okay։ Նայք ստեղ, Wait, գնանք, ահա, list, սա ինչ ենք անում, նայք ստեղ, Այսինքն սա ասում է, որ առաջին ինդեքսի արժեքը թող մտնի, փոփոխականի մեջ, ում անունը կլինի a, Երկրորդ արժեքը թող մտնի մի փոփոխականի մեջ, որի անունը կլինի b, այսինքն 5-ը 5-ը կմտնի a-ի մեջ, 9-ը կմտնի b-ի մեջ եւ այդ երկուսն է կլինեն փոփոխականներ։ Այսինքն հիմա կարող ենք alert անենք a, ընտրեմ, alert անենք b։ Այսինքն սա նույնն է, ինչպես որ մենք անենք sense const uh, a թող լինի list 0 const b թող լինի list 1։ Սա եւ սա նույն բանն են, okay նենց որ եկեք սա կոմենտների մեջ տնենք, բայց սա օրինակ այսքան պետք է գրենք եկաբարակա, հա, ինդեքսները վերցնեինք, կրկնեինք լիստը բաներ կոմենտում, սա ուղղակի ավելի կոկիկ, պարզ սինտակտիկա է, որովհետեւ մենք կարողանանք կոնկրետ ինչ որ ինդեքսով արժեքներ քաղենք զանգվածից եւ գցենք ամիջապես փոփոխականների մեջ, որոնք որ միանգամից կստեղծվեն։ Ստեղեն ինչ փոփոխականի անուն ուզենք, կարող ենք ստեղծենք։ Ուզում ենք a, ուզում ենք խաչատուր, ինչու՞ չէ, հիմա alert եթե անենք խաչատուր, կստանանք ուրեմն 5, չէ՞։ Խնդրեմ 5։ Այդքան բան։ Okay, այդքան բան։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք տեսանք երկու հատ մոտեցում, թե ինչպես կարելի է ուրեմն օբյեկտի արժեքները քաղել, որպեսզի մենք օգտագործենք իրար հետ, հա, վեցնել, այսպես ասած, որպեսզի մենք աշխատենք։ Ամ եւ մենք նաեւ տեսանք ինչպես կարելի է զանգվածից ինչ որ արժեքներ վերցնել, գցել փոփոխականի մեջ եւ իրancsով աշխատել։ Ամ երկուսները շատ հարմար են, երկուսները օգտակար են։ Հա, image-ալոց ստեղ էլ կարելի է մի հատ արժեք վերագրել, ասենք թե վերագրում ենք 99-ը։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Դե հիմա եթե ես alert անեմ խաչատուր, ես ինչ կստանամ, դե 0 ինդեքսում արժեք կա, կա 5, հետևաբար 5-ը կմտնի խաչատուրի մեջ եւ մենք կտեսնենք 5, չէ՞։ Բայց պատկերացրեք, որ մենք ունենք միած զանգված, եկեք sense պատկերացնենք, որը դե սպառակայում դադարք է, չէ՞, զանգվածը։ Ոչ մի բան չկա մեջը։ Հիմա խաչատուրի արժեքը ինչ կլինի, այսինքն ինքը փորձում ընդունի 0-ի արժեքը, դե 0-ի արժեքը undefined է, չէ՞։ Հետևաբար ինքը կընդունի այս արժեքը։ 99, տեսնում եք։ Եթե 99 չլիներ, ուրեմն ինքը հենց կվեսնի հենց այդ արժեքը, որը undefined է եւ մենք կտեսնենք իհարկե undefined։ Այդ այդ այդ առումով ինքը շատ նման է object object-ի destructor-ին։ Այդքան բան, շատ հարմար է STP սինտաքսը եւ իրականում STP սինտաքսը սկսել են շատ-շատ-շատ հաճախ օգտագործել JavaScript ծրագրողները, այնց որ անպայման արժի դա հասկանալ, արժի սովորել, հույսով եմ հետաքրքիր էր։ Եթե հարցեր ունենաք, գրեք կոմենտների մեջ։ Այդքան բան շուտով կհանդիպենք։ Առաջ